Hola familias conscientes y despiertas. Bueno, empezamos hoy un ciclo de entrevistas en este canal de Alaya, Vida Consciente. Como ya sabéis, mi tema es la educación y por ello pues hoy he traído una invitada que ya conocéis de otras entrevistas que he hecho, es una mamá consciente. Ella es Mercedes. Hola Mercedes, bienvenida. Hola, bueno, consciente eh, dentro de lo que es una, vida aquí terrenal, ¿no? Bueno, yo te presento como mamá consciente de un niño que tiene un niño de 11 años que está en la preadolescencia y bueno, además eres autora de una saga de libros, eh, de la saga Yo soy rica, o soy rica, y, y bueno, pues hoy empezamos. Quiero preguntarte la primera pregunta ya directamente. Eh, ¿Qué es para ti la, educación consciente? La crianza y educación consciente. Bueno, pues em, a ver, yo creo que la crianza al final eh, forma parte de, tu día a día, ¿no? O sea, de, de en qué nivel de conciencia tú, tú estás, ¿no? Y, mm, eh, y eso es lo que tú vas a, así es como tú vas a criar a, esa persona, ¿no? A esa persona que viene al, mundo, ¿no? Y yo por mi experiencia, pues em, creo que yo cuando fui madre era bastante inconsciente. <laughs> Bueno, de hecho creo que vamos en, en automático, creo que el 90 y pico por ciento del tiempo, con lo cual... <laughs> Pero es verdad que, que em, lo que lo, lo que sí que yo he aprendido, ¿no? Como de cualquier experiencia de la vida, pero de la maternidad, es como, boom, o sea, es lo más fácil para aprender, es tú cómo quieres tomar las cosas, qué, qué actitud quieres tomar ante lo que te pasa, cómo lo quieres ver. ¿Lo quieres ver como qué mal lo que hace o bien? ¿Lo quieres ver como qué mal lo que me ha pasado porque mi hijo X o tal? Entonces, ahí es cuando yo creo que se activa la conciencia, ¿no? De decir, en vez de ir en automático ante lo que pasa en, la, en lo que pasa eh, eh, con, tus hijos, ¿no? Eh, tu forma de actuar, que es, normalmente viene de, de lo que has aprendido, cómo te han educado a ti, cómo te han criado a ti, esas creencias, esas formas de actuar y, y cuestionártelas. Entonces, decir, yo de verdad quiero seguir, hacer esto, ¿por qué lo voy a hacer? Porque me decía mi padre o mi madre que estaba bien, pero a mí de verdad esto me gustaba no me gustaba. Yo es verdad que he sido siempre un poquito petardilla, o sea, <laughs> cuestionadora siempre, eh, eh si algo tal, yo, pues si lo hago de otra manera, mejor, ¿sabes? Eso es verdad que ya venía conmigo. Si lo puedo hacer de otra manera, mejor. O sea, yo siempre busco hacer las cosas de otra manera. Y si todo el mundo va por ahí, digo, ya, ya lo pongo en duda. Digo, pues yo, mm, mm, mm, a ver, pero eso te nace, ¿no? Realmente. Pero es verdad que eso yo creo que es la, la conciencia realmente, ¿no? De al principio, de ir dándote cuenta de cómo tú realmente estás actuando y reaccionando, ¿sabes? Y si de verdad eso quieres, ¿no? Y una vez ya lo tomas así, es como cuando vas un poco adquiriendo esa conciencia, ¿sabes? Porque te das cuenta, porque estás más Mm, observadora y presente. Y luego yo creo que, bueno, realmente una, una crianza consciente es coherente, coherente con tus valores. Eso es la conciencia, básicamente conocerte para mí es lo que es, conocerte cada día más a través de todo lo que te pasa en la vida y tener un hijo te ayuda un montón a conocerte y, y ser coherente con lo que dices, con lo que piensas y con tus valores y muchas veces que ni, sabemos cuáles son nuestros valores, que eso es un poco eh, lo que yo cuento en mis libros y, lo que yo transmito a través de, pues eso, de, de, que te conozcas, de que sepas cuál es tu valor, ¿vale? Y que no es nada por hecho de todo lo que tú eres y de todo lo que haces y de lo que sale de, de ti, ¿no? Y a partir de ahí, de acuerdo a esos valores, pues ya vas como construyendo ¿no? esa, esa crianza como cualquier otra, otra cosa. Y en cuanto a la educación, eh, porque claro, una cosa es crianza ¿no? y otra educación, y el tema de la educación, además que es algo que va muy, que te nace a ti, ¿no? Que lo llevas tú dentro. Y hay una frase que yo siempre me ha llamado mucho la atención y de hecho la quería buscar para, para decirla, ¿vale? Es de Noam Chomsky que es un lingüista que es el que, el que digamos, eh, explica muy bien las técnicas de manipulación, cómo con la palabra puedes mm, llevar a una persona aquí a otra, etcétera. Bueno, pues es un filósofo y lingüista y dice, el propósito de la educación es mostrar a la gente cómo aprender por sí misma. El otro concepto de la educación es adoctrinamiento. Totalmente de acuerdo. Entonces, para mí, empiezo por aquí de educación consciente. Eh, con esta frase, <laughs> para mí eso es la educación consciente. Es decir, lo primero es mi conciencia personal, cómo yo estoy actuando. Si yo hago algo que no se supone ahí, no machacarme, que yo es algo en lo que caigo cada vez menos, pero reconozco que es un poco mi mi, tema como a tratar, pues por, por, pues ya está, porque cada uno nacemos con unas cosas y tenemos que ir <laughs> lidiando con ellas, ¿no? a partir de ahí, desde esa conciencia, tú ya no vas a porque yo lo digo, porque mis padres sí ah, lo decían, porque esto es así, porque lo dice la sociedad o el gobierno o la autoridad de turno, porque es así. Entonces, el, niño, nosotros nos pasó lo mismo, vas creciendo en el miedo, en el miedo. A lo mejor dices no quiero, pero dije, madre mía, eh, por el miedo. Entonces eso es adoctrinamiento, eso no es educación. Y es algo que, que bueno, que, cada vez creo que hay más personas tomando conciencia de ello. Y a partir de ahí, profesores, padres, tíos, mm, amigos, pues van a con su ejemplo mostrar esa educación consciente, es decir, yo no voy a invadir a esta personita que ya viene con todo, porque <laughs> como lo hacemos ricos, ya con todo, con raciocinio, con una misión de alma, con un espíritu que es tu marca, tu chispa, con, todo, con, con, dones, con talentos, que lo sabes tú, que es, es, que es lo que ensalzas, los talentos ya viene el niño así como para que tú le invadas, allá diciéndole, ¿no? Mm, y confundiendo educación con adoctrinamiento. Así que bueno, eso es para mí la educación consciente. Pues sí, ha quedado claro, ha quedado claro que estás de parte de, la educación más libre, más consciente, ¿no? Y no del adoctrinamiento. Con lo cual, mi siguiente pregunta es, eh, que de todo ello es bastante retador, ¿no? Ser padre o madre consciente en esta época, ¿no? No sé si siempre ha sido tan retador o ahora lo es más que antes. ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, yo creo que mm, al final en cada época, pues a, cada, los, padres han tenido sus retos, ¿no? O sea, mm, mis padres han tenido los suyos por la época que vivieron en España eh, en una España que, venía de un, de, un, de un, mundo muy diferente y que estaba cambiando, ¿no? Y se estaba abriendo, en fin, con todas sus cosas, ni yo no hablo ni de bien ni de mal, ni pero es la situación que, existió y, yo creo que, al abrirse España, pues de repente los hijos se abrían y ellos venían de una educación muy autoritaria, muy del patriarcado, etcétera. Entonces eso ya iba chocando. O sea, yo creo que cada momento y que al final todo es una cadena. Lo que yo le hice romper a mis padres patrones, porque todos hacemos romper patrones a tus padres, porque si no lo van a pasar muy mal. Claro. <laughs> ¿Sabes? Y luego eso por dentro te va, te va haciendo mal por dentro, ¿sabes? Si tú no te abres, ¿no? Y cuando nuestros padres ya van abriéndose a nuevos patrones que los hijos vamos mostrando, pues tú ya es como andado ese camino y, eso. Y ya luego, pues en esta época que vivimos, la verdad es que eh, es cierto que estamos viviendo tiempos que para las personas que, tenemos un, poco más de conciencia, que estamos tratando de ver las cosas de otra manera que no es la impuesta, que no es que estamos cuestionando todo cada vez más, eh, no, no es fácil, claro que no es fácil, porque lo fácil es pues dónde va todo, donde pues, pues, dónde va Vicente, dónde va la gente. O sea, lo caga todo el mundo y así nos vamos con ellos y todo el mundo me quiere y me mira bien. Al final no es verdad, porque cada uno va a lo suyo. Entonces eso es, yo creo, lo complicado de esta época, que yo tengo una forma de pensar eh, ahora, en este momento, que igual dentro de dos años no es la misma, pero en este momento, que muchas veces es diferente a la de otros padres, pero yo creo que si tú tienes un nivel de, de conciencia que has, que has, adquirido como más, más nivel en, ese aspecto, pues creo que nuestra labor es no juzgar a las otras personas porque al final vas a enfrentar y eso tampoco es, ¿sabes? Porque yo tampoco, o sea, nadie nace sabiendo y, entonces, pues, bueno, en fin, que, eh, bueno, nace sabiendo pero le, le, le <laughs> Bueno, entonces, eso es, ¿no? Entonces, respetando y mostrando pues que lo que tú haces y desde, y desde lo que tú, desde tu conciencia, pues actúas así y no sin querer, pues eso, que los otros lo hagan igual y tal. es complicado? Sí, es complicado porque no nos han enseñado así. Nos han enseñado como que tener el reconocimiento, que lo que todos hacen es lo que, lo, que dice la mayoría lo bueno, o sea, es así. Entonces, claro, mm, eh, no siempre es fácil pero al final, claro, el reto para, para, los padres que eligen ese camino, porque es una elección al final. Cada, cada, circunstancia es una elección en tu vida, cada día. Tú vas eligiendo, decides una cosa, decides otra y así. Y, y bueno, pues eh, es complicado en ese sentido, sí, porque claro, romper moldes pues no, no es fácil, pero al final es estar en ti. Yo he descubierto que es estar en ti, que cuando yo me salgo de mí, me voy a, mi ego, bueno, a lo que llámalo X, pero que no es estar en mí. Eh, no Ahí ya te pierdes, ¿no? Eso, no estás bien, entonces uno mismo se va dando cuenta. Eh, y, y, y, ese es un poco el, el reto y bueno, y que a veces tú ves cosas que otros no ven. No eres mejor por eso, no, no eres mejor, pero es que desde pequeño ya te pasaba Lo hemos comentado muchas veces. Yo muchas veces Ay, se ha, ido, un poco el sonido, no sé por qué. Pero ah. A ver. Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí. En el colegio muchas veces pues yo me sentía, pues decía, pero ¿por qué se complican tanto con esto? Se ha vuelto... Pues, a ver, es que no sé por qué se va el sonido, no sé por qué. Yo lo tengo todo activado. Sí. Bueno, pues continuamos con la grabación, que hemos tenido algunos problemas de sonido, pero bueno, la pregunta ha quedado contestada realmente sí que es un poco retador ¿no? ser padre, pero bueno, es lo que se elige, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que te quiero hacer tiene que ver con la educación en sí. ¿Tú crees que ahora eh, las clases están enfocadas más en el desarrollo externo o interno del alumno? Es decir, eh, el sistema promueve más lo que es pues, un niño eh, sumiso, un niño obediente, un niño que tenga muchos amigos, eh, que se relacione mucho externamente, pero no se valora a lo mejor tanto pues que un niño tenga pocos pero muy buenos amigos, que sea un niño que, le guste argumentar las cosas más que memorizarlas. ¿Tú qué crees en este sentido, el sistema? ¿Ha cambiado algo de, tener eso ¿no? El adoctrinamiento ese de tener que, ver, tener que comportarse de Yo creo que el, sistema no ha cambiado. O sea, el sistema quiere Mm, obedientes. Obedientes y que encajen en el molde y, en el molde de las matemáticas, la historia, que bueno, la historia <laughs> algunos nos la estamos cuestionando mucho, y las naturales también y las sociales también, y lo mismo, en eso es muy similar y esto es lo mismo, es lo, es lo mismo. Lo que están cambiando son las personas, entonces, cuando las personas cambian, las mentes cambian y el subconsciente colectivo cambia. Entonces, siempre va a haber alguna, algún profesor que ya a ver, que, que, hacer algo diferente, eh, mm, hasta los propios padres, y muchas veces a nivel subconsciente, pero como quieren algo diferente, se interesan por la inteligencia emocional, aunque, bueno, cada uno, como te comento, pues cada uno donde está y, con lo que le nace y con lo que le, le atrae, ¿no? Y eso es lo que yo veo que sí que cambia. Entonces, ya que los padres van buscando algo diferente, ya sabes que cuando buscan se encuentras y ya hay directores de colegios más pequeños, en fin, aunque el sistema es el que es y eh, bueno, pues eh, ya sabemos que, todos, todos vivimos en este sistema y que hay veces que hay cosas que dices, bueno, es que tampoco puedes vivir fuera de ese sistema y bueno, pues si tengo un colegio tengo que hacer este tipo de cosas pero bueno, las que yo pueda eh, transmitir y tal y eso, y que no me busque, mm, que no me altere <laughs> mi energía para, para yo dar lo mejor a estos niños o tal, pues bueno. Ahora sí que es cierto que sigue igual, es adoctrinamiento total, lo mismo, o sea, niños invirtiendo horas de su vida mm, en memorizar cosas que no se van a acordar, que ni siquiera muchas de ellas se han cuestionado en años, ni de la ciencia, <laughs> se supone que es para cuestionar la ciencia no cuestionan nada desde hace años, en fin. Y sí que está cambiando, bueno, pues sí que se trabaja más por proyectos, se trabaja en grupo, eso sí, sí que está cambiando. Eh, y bueno, el tratar de que cada niño sí que un poco, si uno es más líder, pues que en los grupos haga más de líder, eh, y el otro es más, yo que sé, más comunicativo, que sea el que presenta. eso sí que yo con mi hijo y sí que lo, he visto en los colegios y tal. Y, es verdad que muchos profesores jóvenes vienen como con sabia nueva, ¿sabes? Y con ganas. Y luego, pues bueno, hay otros que, que, siguen en, el, plan autoritario de porque yo soy el profesor. Y eso, Neus, eso, tiene, eso, eso, se, va, eso se va a ir cayendo, porque nos están cayendo muchísimas, muchísimas creencias sobre ese patriarcado y, caerá y bueno, y, así es. Así que bueno, pues ya es un poco, mm, creo que lo vamos a ir creando desde lo que creemos es mejor y así, de verdad que yo lo tengo comprobado, o sea, eh, me parece que tal y solo de pensarlo, se, va creando y encuentras a personas, encuentras afinidades, etcétera. ¿Queda mucho? Claro que sí. Sí, estamos pues en cambio, ¿no? Estamos ahí. Bueno, entonces la siguiente pregunta es, mm, ¿de qué crees que depende eh, ser padre o madre consciente? ¿Tú crees que depende de algo o libremente una persona, un padre o una madre puede decidir ser un padre consciente. Ahora con lo que me has explicado de la escuela, claro, por ejemplo, ¿no? En, las clases, ¿no? Pues te limitan, pues, mm, las cosas y entonces tú te tienes que adaptar todavía al sistema antiguo, ¿no? Pero, ¿de qué depende? ¿De qué puede depender ser padre o madre consciente? Pues a ver, eh, yo creo, a ver, pues serán factores. Hay, personas que siempre han, han, tenido ese sentimiento de algo, como yo creo que algunos hemos venido aquí a, pues eso, a, mostrar eh, cosas como más auténticas o no sé, como a, Más despiertas. Sí, ¿no? Y, pero no sabíamos muy bien, porque claro, como en el cole si no sacabas dieces o tal, ya te sentías que no eras buena o mm, apta, ¿no? <laughs> Entonces, eh, entonces, claro, ¿qué pasa? Que eso lo vas descubriendo. Yo creo que siempre hay algo dentro de ti y me da igual cada persona como es, pero hay algo dentro de ti. Y luego, jolín, los eventos de las situaciones de la vida, o sea, eh, hay, hay, personas que la vida les pasa, ¿sabes? Como tal, y, entonces hasta yo he escuchado, a mí es que no, no nunca me ha pasado nada, digo, pero ¿de qué me hablas? ¿De qué te ha pasado? ¿De qué? Como nada malo, de lo que se Es que no sé, porque entonces estás en que no, no sé, porque pasan tantas cosas, <laughs> em, yo creo que las situaciones de la vida que son como un poquito de, choque, o sea, de... Mm, hay muchas oportunidades para que tú, tú, adquieras conciencia en la vida. Eh, muchísimas a tu nivel personal y luego global. O sea, cuando, cuando la vida te está mostrando eh, que vas en bucle y que de una cosa te va a otra y que no sales de ahí, que te estás dejando llevar y, que, que, todo y que nunca se acaba el, la agonía, la angustia, y que siempre se repiten las mismas situaciones. Imagínate, pues, está pues cae tu enfermo y es que otra vez y otra vez, es que lo estás atrayendo o sea, se atrae, ¿no? Y mm, hasta que tú paras y dices, bueno, ¿qué hago con esto que me ha pasado? ¿Cómo quiero yo, cómo quiero actuar ante esto? ¿Qué, tengo que aprender? Eh, ¿Me voy a culpabilizar porque yo no he hecho bien con mi hijo, no sé qué? ¿O qué voy a hacer? ¿Voy a aprender? ¿O eh, qué mala es la vida conmigo, qué mala suerte tengo? Y, y esta y este, qué buena suerte, porque... Y compararse, ¿no? Y, y es un poco eso, tú siempre puedes elegir tomar conciencia. Si no lo eliges, pues también estás decidiendo, claro. Mm. depende de, la mentalidad, si tienes una mentalidad más abierta, ¿no? una mentalidad cerrada, de creencias limitantes y de ahí no, sales. Claro, y de ahí no te sales y no cuestionas y esto es así y bueno, y no, no te miras y no miras pues que, que muchas veces pues son, tus, son los miedos que tenemos, que los, vamos, que los hemos adquirido, los vamos reproduciendo y entonces pues no, no actuamos de forma consciente. O, actúas con amor y, desde la conciencia, porque es desde aquí dentro, desde lo que te surge, lo que te nace y sin miedo, o actúas desde el miedo condicionada por un montón de, cosas y tal, y, bueno, pero siempre, siempre se está a tiempo y siempre hay tantas personas que, con las que puedes aprender, ¿no? Que, no son siempre los profesores, o sea, <laughs> yo creo que maestros hay, tú eres maestra para mí, mm, yo creo, yo soy maestra para ti, ¿sabes qué te digo? Las personas que te vas encontrando, entonces cada uno hace de, su día a día lo que, lo que decide, o consciente o inconsciente. Mm. Totalmente de acuerdo. Pues ahora te voy a invitar a que es la imaginación, ¿vale? Imagínate que tu niño, tu hijo ahora, pues que tuviera 14 años y te dijera, mamá, ya sé lo que voy a dedicar, lo tengo clarísimo. Y tú ahí expectante, ¿no? hijo mío, ¿qué es lo que más te gusta? Y te dice algo que tú jamás esperarías porque es algo que pues a ti, a ver, no te atrae en absoluto, es algo que no ves ideal para, para tu hijo, ¿no? Ya me, ya, me pasa, o sea, que tengo un, el ejemplo concreto. Lo que pasa es que, claro, no le voy a dar mucho tal ni muchísimo ah, menos. entonces explícanos. Bueno, mi, mi, hijo es tan original que, quiere, que quiere hacer de futbolista, ¿sabes? y yo siempre le digo, ¡ay, qué original eres! ¡Qué original! <laughs> Gracias. Y, no te gustaría para nada que fuera futbolista. Para nada, pero para nada. y digo, Mercedes, que te guste un poco porque al final ya sabemos cómo pasa, que cuando donde va la atención va la energía y si le doy mucha intensidad, al final tal. No, bueno, yo creo que los niños en el fondo, eh, ¿qué mm, es que los niños son inmediatos, o sea, tú lo sabes, ellos, ellos no es como nosotros, que lo, <laughs> Ellos es lo que les va saliendo y mi hijo es súper... Natural. Y es muy natural y le gusta el deporte y a ver, pues eh, hablando de los tiempos que estamos viviendo, pues el fútbol es el deporte que, por lo que sea, pues les gusta y tal, pero que juega bien al baloncesto y es un niño muy alto y tal, pero bueno, dice eso. Y más, digo yo que no me gusta, más dice él, porque él, es de estos, <laughs> más dice él que eso. Bueno, pues yo, por ejemplo, lo que le digo, ah, sí, mm, digo, bueno, pues tal o cual, pero no, no le muestro tampoco eso porque vamos a ver si es que hoy dice eso y tal, digo, ah. Bueno, pero pues yo te estoy hablando de cuando tenga 14 años, ahora claro. 11, pero imagínate que a los 14 pues, te lo dice ya seriamente, dice, mamá, yo quiero ser futbolista sí o sí. Bueno, pues eh, es que si quiere seguir ese camino, pues es que Mm, ¿eh? me facilitaría. Claro, pero a ver, es que no, no puedes, o sea, em, no, no, en, eso, en eso no, o sea, en eso es pues lo que em, ya bastante, eh, mm, en muchas cosas vas diciendo, te has lavado las manos, <laughs> o sea, en cosas así, pero en algo como eso no, porque es una decisión y además él tiene que ver lo que, tiene que descubrir, ¿sabes? Aunque a mí no me guste, y yo también creo que me tengo que abrir a descubrir, a decir, bueno, y tú te has hecho una idea, pero si él eh, ha elegido este camino, por algo será, ¿no? Y no, yo, mm, eso, vamos, eh, lo que sea será. Mm, no siempre, ya, ya sabemos que mm, las cosas, yo prefiero no pensar en nada de cómo va a ser su futuro ni de nada, por, para, es, porque al final te creas ahí algo que luego, claro, ay, no es lo que yo había pensado, ¿no? No es lo que había tal. Entonces, Mira, lo que él elija, pues bien estará. Yo a lo mejor, mm, además, por jolín, pues le podría decir, pues oye, con las cualidades que tienes o qué tal, si las vas a explotar con tu marca, con tus talentos, y a lo mejor no me cuadra, porque tal, pero claro, mm, ahí tendría que callar y ya, y eso. Y, sería, y es un aprendizaje, ¿sabes? Porque lo es. Y va a hacer cosas que no, que no, que no, porque son otras personas, ¿sabes? Pues ahora te pongo en otra situación. Imagínate que, bueno, él ahora va a la escuela y tal, ¿no? Pero con los años eh, te enteras de que ha sufrido bullying en, la escuela, ¿no? O sea, lo ha sufrido en silencio pues porque tú no te has enterado, no, has notado jamás nada, ¿no? Eh, ¿Cómo reaccionarías? sé que no es tu caso porque sé cuál es el carácter de, tu, hijo, ¿no? Es un niño muy abierto, muy líder, muy... Mm. Pero bueno, sí que hay madres que se encuentran con esa situación tan dolorosa, ¿no? Que pues no se han mm. dado cuenta de que su hijo pues tiene, mm, pues a lo mejor es un niño desmotivado, está infeliz, triste, no sabe. ¿Cómo Yo creo, con este tema del bullying, eh, yo creo que es un tema que se le está dando mucha intensidad eh, y lo ha habido siempre, o sea, no llamándolo así. Entonces yo, yo personalmente, que ya te digo que yo soy muy, muy eso, entonces cuando algo se habla mucho y se repite mucho, yo, yo tengo <laughs> algo que lo trato de ver de otra manera que no es la que siempre tal. Entonces, mm, a ver, en un conflicto eh, que los hay siempre, eh, si los padres van a señalar siempre al otro o tal, o, o, sea, si hay un conflicto, es un conflicto entre dos personas. Y si son niños, es una oportunidad para ver qué está pasando tanto en un niño como en el otro, porque uno que está agrediendo verbalmente, físicamente, como sea, que no le, que no le, que no le excusa, ¿vale? Que no tal, pero son niños. ¿sabes? Entonces, mm, vamos a ver mm, cómo tratamos el tema, porque mm, igual que para uno, para el otro, él se pone la etiqueta de maltratador por la vida y, va así por la vida. No queremos eso para el futuro. Del, yo, es que lo, veo así, o sea, yo, yo digo, joder, si es un niño, no tal. es fácil señalar, es el malo y tal. es que el malo se lo va creyendo y se lo va creyendo. Entonces, para mí, y ya, me, y ya yo en el colegio eh, hace dos años a la profesora, yo me acuerdo que se lo dije. Le dije, ah, si está pasando un conflicto, son dos niños. A ver qué está pasando realmente. Además, era con todo esto que iban con, la esta puesta todo el día, con la y, con, un, con, la mascarilla y con, con el cuadradito que jugaban ahí, que no, cómo estaban los niños. Entonces ya ahí estaban reproduciendo cada uno lo suyo, ¿sabes? Entonces, lo que yo digo de, esto, para mí, es hay un conflicto y son dos niños, entonces vamos a tratar esto para que en el futuro les sirva. Porque si hay uno que se está llevando la etiqueta, me da igual cuál sea, esa persona, eh, no es fácil de ver, ¿eh? porque esto me ha pasado desde pequeña y las madres, cuando todos los niños eran, este es el tal, siempre, y yo siempre salía ahí a... No, porque es que son niños, se nos está escapando tiempo, Mercedes. Ah, vale, vale, perdona. Eh, me parece que, a ver, sí. Bueno, todavía nos queda un poquito, pero... Pues eso, que para mí son dos personas y que, habría que tratarlo con, pues eso, con tratando de que esas personas aprendan de esa situación, ¿sabes? Uno que se empodere y el otro que, que, que, mm, que, lo que tenga ahí dentro, enseñarle cómo, cómo, cómo enfocarlo. Ok. Pues ya, pues ya para acabar, porque el tiempo se nos está acabando también, eh, ¿qué mensaje enviarías a los padres, no? Para, para esos padres que dicen es que esto de la educación consciente no sirvió muy bien cómo llevarlo, ¿cómo les aconsejarías para que empezaran un poco a abrir su mentalidad? ¿Cómo les ayudarías? Pues a ver, yo seguiría tus redes. Gracias. claro, compraría tus libros, compraría los libros de otras personas que están, que están em, escribiendo sobre, sobre ello y están enfocando eh, la crianza y la educación de otra manera. Em, y sobre todo yo no sé, yo, me, bueno, pues me observaría y si has tocado fondo porque ya no, es que mi hijo no va bien el cual es que no sé qué, es que no sé cuándo, a lo mejor el problema no, no es de tu hijo, ¿sabes? O sea, gente que ya está, porque conozco casos, ¿sabes? Y como el sistema impone una serie de cosas, pues encima se sienten mal, les grita, o sea, ya se crea un ambiente y, pues oye, observa, si está tocando fondo, se puede, se puede ver de otra manera, hay otras opciones. Y además, si te da miedo el que no lo hace todo el mundo, es que es por donde va a ir el mundo. Así que sé uno de ellos. claro. Y bueno, empieza aquí y luego te llega todo. Yo creo. Empieza aquí y que lo sienta aquí también, ¿no? Porque ha de haber siempre esta coherencia, ¿no? hacer las cosas solo desde aquí, sino aquí, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues eso animamos a todos los padres a que cambien un poquito su mentalidad. Si tienen miedo, pues que dejen los miedos aparte. Hay muchas cosas para superar también los miedos, ¿no? Como las meditaciones, el yoga <laughs> también, ¿no? Muchas, actividades o simplemente cosas que a ti te gusten hacer, ir a la naturaleza, ¿no? Contactar con, con ella, ¿no? Con el sol, nutriciones del sol. Hay muchos recursos en este canal hablaremos también de muchas más eh, actividades y de muchas cosas que se puede hacer para, vivir una vida consciente, poderla aplicar, ¿no? Y nada, pues agradecerte muchísimo, Mercedes, que siempre estás cuando te, pido. <laughs> Y, nada, y también felicidades por, por, tener esta mentalidad ¿no? consciente. Así que bueno, te espero en otra entrevista. Yo te entrevistaré porque eres un pozo de, también de sabiduría, sabes muchas cosas y me encanta hablar contigo. Así que bueno. <laughs> pues al final esa sabiduría la tenemos todos, es verdad, ¿eh? Todos, o sea, yo no es que sea la, ni para nada, bueno, pero que si hablamos de sabiduría todos, lo que pasa es que se trata de desaprender y, mm. y más desaprendes, más, más te nace, mm, ¿sabes? Esa, esa, es, esa luz, ¿no? Esa, conciencia. Muy bien. Mm. Pues como hacemos en yoga, gracias. Y, <laughs> y bueno, pues eso, nos vemos en otro, en otro vídeo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, a Alaya. Gracias.